haben, Bruder, ich will immer mehr. Bruder, ich will immer mehr. Denn der ganze Standard hat für mich zu wenig Wert. Modus, Modus, Mindset, Mindset, Killer, Killer, Ich will einfach alles haben, Bruder, ich will immer mehr. Bruder, ich will immer mehr. Denn der ganze Standard hat für mich zu wenig Wert. Digga, Mindset, Killer, kein Platz für falsche Spinner. Die denken, das ist Fantasie und läuft wie im Film ab Mir ist deine Meinung nicht wichtig Meine Zeit ist zu bad, weil sie tick tick Gebe keine Fick auf deine Business-Geschichte Ich wähle die Richtung, gefolgt meinem Instinkt yeah. Was du willst, macht keinen Unterschied Ich trenne mich von Leuten, die mich runterziehen Lieber ganz allein als unter ihnen Ich baue nur auf Menschen mit demselben Ziel Niemand hält mich auf, nein Ist egal was kommt, ha, kann dir nicht vertrauen Niemand folge meinem Traum, ja. warte auf die Chance, ja. denn ich weiß genau, es ist nicht umsonst, ey. Kopf auf, Kopf auf, Modus, Modus, Mindset, Mindset, Killer, Killer. Ich will einfach alles haben, Bruder, ich will immer mehr. Bruder, ich will immer mehr, denn der ganze Standard ganzen Stadt. Yeah. Ich bin noch lange nicht zufrieden mit mir, Kopf auf Modus. Ich gebe keinen Fick auf deine Bitch und eure Hochzeitsfotos. Hier geht's um mein Leben. Ich hab leider kein Interesse, ihr müsst es einsehen. Es wird Zeit, ein Zeichen zu setzen. Wir haben den Drive raus. Fick auf dein Feedback für mein Sound. Ich zerlege jeden Beat zu falsch. der Standard hat für mich zu wenig Wert Modus, Modus, Mindset, Mindset, Killer, Killer, Killer Ich will einfach alles haben, Bruder, ich will immer mehr Bruder, ich will immer mehr Deine der ganze Standard hat für mich zu wenig Wert, Wert, Wert Pack deine Sachen nein, ich bin da, Brainstorm Deutscher Rap hat auf mich lang gewartet uh. Pack deine Sachen nein, ich bin da, Brainstorm Deutscher Rap hat auf mich lang gewartet